الانسان فينا هو مجموعه افكار ومجموعه ايديولوجيات امتزجت مع سحر بيولوجي كون جسم الانسان جسم كامل جسم يفكر شخص واعي شخص يتخذ قرارات منها الخاطئه ومنها الصائبه ولكن فكره انك تتخذ قرارات وتقدر تفكر هي فكره بحد ذاتها رائعه وتدل على السحر الموجود في داخلك كبشري وكيف ما قال المفكر العظيم جون لوك يولد الطفل صفحه بيضاء نكتب عليها ما نشاء بأول 10 دقائق من ولادتك أنت بتمر بعدة مراحل من بعد ما تكون فكرت أنه أصعب أوجاعك هي الضربة على مؤخرتك ومن هالمراحل أول ما يبدأ بصفحتك هو عرقك ودينك واسمك ورقمك الوطني يلي هن تحددوا لك ومش أنت اللي اخترته من بعدها على مدار سنين متتالية ومتتابعة بتم نقش أفكار ومعتقدات ومبادئ في صفحتك من قبل مجتمعك وبيئتك المحيطة لحتى توعى على نفسك بعد عدة سنين وتبدأ تزخرف صفحتك بأفكارك ومعتقداتك الخاصة يلي أجت نتيجة مشاعرك وانفعالاتك تجاهها وكثير أشخاص بدهم يقاتلوا في سبيل إثبات إنه هن وفقط هن الصح وإنه كل الأفكار اللي بتناقض أفكارهن ما هي إلا محض أفكار يؤمن بها الآخرين لأنهم مغفلين إذا كنا كبشر نريد الاستمرار في هذه الحياة على هذا الكوكب فعلينا أولا تقبل الآخر مهما كان عرقه لونه أو دينه علينا تقبل الآخر مهما كان رأيه طالما هو لم يؤذينا ولم يمس في حياتنا الشخصية علينا تغيير نظرتنا للآخرين بدها تكون محجبة هاد خيارك بدها تكون غير محجبة هاد كمان خيارك بده يكون مؤمن هاد خياره بده يكون غير مؤمن هاد كمان خياره كل إنسان حر في اختياراته طالما ما بأذي شخص آخر كل إنسان حر بإيش بده يكون نمط حياته طالما ما بين شخص آخر حريتك تنتهي عندما تمس من حرية الآخرين علينا فهم هذه المقولة بشكل جيد علينا أن نتفكر ومش بس نفكر علينا أن نتقبل الآخر ونفكر خارج الصندوق الذي وضعنا به مجتمعنا لحتى نقدر نستمر ونعيش بسلام على هذا هذا هو فيديو اليوم نشوفكم بالفيديو الجاي سلام